თუ რუსეთის ხელისუფლება უპირობოდ მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ უვიზაო მიმოსვლა დააწესოს საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ეს იქნება ნორმალური. ჩვენ ამ საკითხზე რაიმე გავლენას ვერ მოახდენთ და ვერავითარ შემხვედრნაბიჯს ვერ გადავდგამთ. თუ თქვა საუბარია დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენისკენ გადასადგენ ნაბიჯებზე ერთ ქვეყანაში სამი საელჩო არ შეიძლება იყოს თბილისში, სოხუმში და ცხინვალში.